یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو حق سے ملاتا ہے مومن کی منافق کی پہچان کراتا ہے دل دل سے ملاتا ہے ایمان بتاتا ہے ہے قبر میں برزخ میں محشر میں یہی رہبر یا یا علی علی مدار مدار شوہ رہا پتھائی